savol javob e, siz faqat monolog bo'lib ketyapti monolog gapirolmayapman olmaysan gapirolmaysan tuhmatlaringga javob oldingsan san aka aka singildan tarqagansizlar deyapsan insest insest bilan tarqagansizlar deyapsan unaqa emas biz nikoh bilan tarqaganmiz qanday tarqagansiz nikoh bilan shu aka singillardan tarqaganmisiz nikoh bilan tarqalish hozirgi kundagi aka singil bilan nikohlanishlikka o'xshamaydi nikoh yo'q hozirgi aka singillarning nikohi yo'q o'zini maymundan tarqaganligini iddao qilgan va qolaversa Alloh yo'q deb hattoki imom domlalari bilan bahs qilgan iflosni mana o'zingiz ko'rib, eshitib qo'ying. Aziz yurtdoshlar, bilaman, bu chuqur ma'noga ega bo'lgan video. Siz ba'zi bir savollarga javob topa olmayotgan bo'lishingiz mumkin menga o'xshab va bu video orqali haqiqatan aytganda dunyoviy savollaringizga ham javob topasizlar va ateistlar qanaqa bo'ladi o'zi? degan savollarga ham javob olasizlar. Aziz yurtdoshlar, faqatgina yagona iltimosim bor. Bu videoda ateistlar tomosha qilmoqda va kelinglar, aynan bular uchun bitta mushni like bosib, Alloh yagonaligini isbotlab qo'yaylik. Iltimos, hech qachon like bosmaydiganligi ichqori insonlar, sizlar ham bosib qo'yinglar, chunki yaxshilik yana aylanib aylanib qaytib keladi. Va albatta ikki og'iz fikringizni menga bo'lsin, ateist insonga bo'lsin, domlaga bo'lsin, kimga nima e, fikr bo'ladigan bo'lsa, ikki og'iz qo'riqmasdan kommentariga yozib qoldiring demak videoni boshlaymiz Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz Zaynonda Max Maziv kanaldasiz. Xo'p, bu videoda ko'p gapirmayman aziz yurtdoshlar, lekin bitta iltimoschim bor. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, iltimos obuna bo'ling, chunki kanalimiz 600 ming obuna bo'lishiga juda ham oz qoldi va sizni, a, sizning yordamingiz bilan 600 ga chiqamiz. Xo'p, bugungi videoda bilasizlar, kuni kecha e, bir video joylagan edim, mana ateist haqida o'sha Allohni haqorat qildi, payg'ambarimizni haqorat qildi va buni qisqacha qo'ygan edik, chunki video o'zi uzoq uslubinida va agar odamlarga yoqsa, ya'ni davomini qo'y deydiganlar bo'lsa, keyingi seriyasini qo'yishga qaror qilganmiz va e, mana bu davomi. Agar buni endi ko'rayotgan bo'lsangiz, bundan oldingisini ham ko'rib qo'yishingizni tavsiya qilaman, chunki o'shanda o'sha e, jumboq bitta bo'ladi, yechiladi. Xo'p, e, demak aziz yurtdoshlar, tayyor bo'lsanglar videoni qo'yaman, marhamat. Bir tomchi harom suvdan seni paydo qilgan Alloh u tuproqdan insonni yarata oladi. Alloh biz biz iymon keltirgan Alloh har narsaga qodir zot. Alloh taolo insonni yaratgan, insonni yaratgan. Maymundan bo'lganligimni tan olishim uchun siz aka singillardan incestdan bo'lganman desangiz, men tan olaman. Yo, seni tan olishingga majbur emasmiz. Aka singil emas, bitta otadan, bitta onadan tarqaganmiz. buni hech qanday hech qanday buni hech qanday e, anaqa tomoni yo'q biz aytib turibmiz qonun shariatni Alloh joriy qiladi nimani yaxshi ekanligini, nimani yomon ekanligini Alloh joriy qiladi. Alloh o'sha paytida odam bilan odam bilan Havvoning bolalarini odam bilan hozir mumkin emas. To'g'ri, uni uchun tushunaman. Buni incest deyilmaydi buni. nikoh deyiladi. Nikoh deyiladi uni. Nikoh deyiladi uni. uni nikoh deyiladi. Payg'ambar alayhissalom, payg'ambar alayhissalom, "Vulidtu minan nikoh va lam ulat minas safah" deganlar. bizda nikohni muqaddasoti bor halol haloldan tug'ilishlik sharaf bizda bizda haromilik sharaf hisoblanmaydi zinodan tug'ilganlarni haromi deyiladi bizni shariatda payg'ambar alayhissalom man haromi emasman man nikoh bilan dunyoga keldim deganlar mana shu hadisni sharhida odam alayhissalomning hamma farzandlari nikoh bilan e, davom etgan bugunga qadar nikah İsa aleyhissalatu alayhissalotu yaratılışı, yaratilishi odamni gibi okşaydı. Allah taala İsa'nı bo'l dedi bo'ldi Allah taala uzun kanuniyetlerini üstün qo'yadi her daim. odamni Allah taala tuproqdan odamni Allah taala tuproqdan yaratı bo'l dedi odam buldu. İsa aleyhissalatu vassalomni otasız, otasız. maryamning rahmida bo'ldida bo'ldi unda nikoh boshqa narsaga ehtiyoj yo'q chunki er yo'q er bo'lmagan joyda qanaqa nikoh bo'ladi bu ollohni qudrati qur'onda alloh taolo inna masala isa indallohi kamathali adam xalaqahu min turob thumma qala lahu kun fayakun degan Isoning misoli Allohning nazdida odamning misoliga o'xshaydi. Odamni Alloh taolo tuproqdan, odamni Alloh taolo tuproqdan yaratdi, bo'l dedi, inson bo'ldi. Isoni Alloh taolo Maryamning rahmida yaratdi, bo'l dedi, Iso tug'ildi. Tug'ilgan zahoti gapirdi. Bu nikohga aloqasi yo'q. Nikohga haromi degan gapga aloqasi yo'q. Nikoh bilan tug'ilgan biz Odam alayhissalotu vassalomning Odam alayhissalotu vassalomning hamma farzandlarini, hamma farzandlarini nikoh bilan dunyoga kelgan deymiz. Hamma farzandlari nikoh bilan dunyoga kelgan. San inses deyotgan narsa u nikoh emas. Hozirgi kundagi gapga to'g'ri kelmaydi. nimani halol nimani harom ekanligida bizni qonun usulimiz bor bizga payg'ambarlar kelgan ilohiy ta'limotni o'rgatgan o'sha ta'limot asosida hayot kechiramiz qonunimiz bor sanga o'xshagan e, ya'ni qonunsiz emasmiz ya'ni e, biz shariat e, keltirgan qonunni shariat deymiz qonun deymiz butun dunyoni qonunchiligini asosini shariat tashkil qiladi deymiz qonun tashkil qiladi endi u bir paytlar joiz bo'lgan qonun keyinchalik e, to'xtatilgan bo'lsa biz to'xtatilgan e, qonunni yangitdan ijro qilib o'sha paytdagi qonun insiz bo'lgan demaymiz Biz uni aytamizki, uni uni nikoh bo'lgan deymiz. Uni uni nikoh uni uni nikoh bo'lgan deymiz. Savol javob. Siz faqat e, monolog bo'lib ketyapsiz. Monolog gapira Tuhmatlaringga javob oldingsan. Sen aka aka singildan tarqagansizlar deyapsan. Insest insest bilan tarqagansizlar deyapsan. Unaqa emas. Biz nikoh bilan tarqaganmiz. Qanday tarqagansiz Nikoh bilan. nikoh bilan shu aka singillardan tarqaganmisiz nikoh bilan tarqalish hozirgi kundagi aka singil bilan nikohlanishlikka o'xshamaydi nikoh yo'q hozirgi aka singillarni nikohi yo'q u nikoh bo'lmaydi singillardan u paytdagi nikoh deyiladi mana shuni narsani e, aylantiryapsan u paytdagi nikoh deyiladi uni nikoh deyiladi uni nikoh deyiladi hozirgi hozirgi aka singillarni o'rtasidagi E, ilishkini nikoh deyilmaydi zino deyiladi harom deyiladi san harom narsani u paytdagi halol narsaga taqqoslab o'zingcha musulmonlarni to'piga tiqmoqchisan o'zing tupikdasan o't boshqa mavzuingga endi <laughs> yo'q men tupikka tiqmoqchi emasman men sizni nimangizga maymunlardan bo'lgan deganingizga nima qilib aytyapman sizlar aka singillar sizlar san qaytarib aytyapsan qaytarib maymundan bo'laman deyman hamma musulmonlar hech qachon san san maymun maymunni bolasiman deyishingga haqqing bor huquqing bor san cho'chqani bolasi bo'lishingga ham haqqing bor ammang eshak bo'lishga ham haqqi bor san san man ham odamman deyishga mutlaqo haqqing yo'q aytib qo'ying bo'lmasa qanday javob berish kerak aka singillardan bo'lganligingiz mana aytyapman o'zi bu bu suhbatdan ko'zlagan maqsad sanga tushuntirish emas biz atrofimizdagi musulmonlarga man argument beryapman sanga o'xshagan odamlar ertaga shunaqa savol bersa bizni musulmonlar bu argumentdan foydalanadi bizni musulmonlar aytadiki tushunolmadim bizni o'zim to'g'ri tushunmadim sizni javobingizga to'g'ri qisqa qilib javob bering bo'lmasa shunga man javob berib bo'ldim seni tushunishing muhim emas man aytyapman odam alayhissalotu vassalomning odam bironta musulmon odam bironta musulmon tushundimi javobingizni qisqa qilib javob bersin qani bo'ldi kim javob beradi tushunganlar bo'lsa javob bersin assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh qisqa javob bering mayli shu narsaga qisqacha endi o'sha payt shariat shunday bo'lgan deyapti ustoz o'sha payt shariat shunaqa bo'lgan u narsani biz shunday tushundik hozir mumkin bo'lgan chunki qanaqa qilib nimadir qilib shu odam ko'payishi kerak bo'lgan men eh, qisqacha uni bilamiz aka bilamiz qisqa javob bering hami yo'qmi aka singillardan bo'lganmizmi bo'lmaganmizmi yana yana yana noto'g'ri joyga ketyapsan san hiper kub maymunni bolasi gapni eshitsan cho'chqani nabirasi gapni eshit biz aytyapmiz aka singillar maymunmi siz aniqlab oling yo'q cho'chqa maymun boshqa yo'q cho'chqa maymun it kalamish hammasi o'rtoq otasini nazdingda bizda odamdan tarqaganmiz eshit biologiyani qayerdan o'qisang aytadi biologiyani o'qisang aytishadi ikkovimiz bitta bitta nimadan tarqaganmiz agar men siz o'zingizni loydan paydo bo'lganman desangiz men ham shu odam men ham homo sapiens siz ham homo sapiens yo'q biz biz homo sapiens emasmiz biz odamning farzandimiz odam yerga madaniyat bilan tushgan odam birinchi yerga tushgan paytida odamni bolalaridan aka singillardan bo'lgan odammiz yo'q odamning bolalari aka singillarning nikohi joiz edi u paytda gapni aylantirmasdan qochmasdan eshit hozirgi kundagi hozirgi kundagi hozirgi kundagi hozirgi hozirgi kundagi aka singillarni nikohiga uni nikoh deb gapirolmaysan hozirgi aka singillik e, muomalasi joiz emas san nimani san san san nimani misol qilishing mumkin masalan ammasini qiziga uylanganmi desang hozirgi kunda ha deyiladi ammasini qiziga uylanganga o'xshagan o'sha paytda ammani ham qizi qarindosh lekin bizda ammani qiziga uylansa bo'ladi hozirgi shariatda u paytda ammani emas o'zi amma yo'q bitta ota bitta onadan tarqayapti odamlar ularga yuqori aka uka bilan aka singil bilan keyingi aka singillarni nikohi qilingan bu nikoh bo'lgan bu hozirgi kundagi inses ilishkisi bo'lmagan bu tushunarli bizni bizni qonunimiz bor sanda qonun yo'q Xo'p, savolingga o't. Daha Dahaha kalimasini ham aylantirding. Daha ha kalimasi ha tekislik ma'nosini beradi. Shu bilan birga tuxum ma'nosini beradi. Uzayib kitobda tuxum ma'nosini ham beradi. Uzay yo bizni bizni odamlar zerikmayapti. To'g'ri. Biz biz sirkda biz biz biz dindor biz biz biz dindor va dinsiz guruhida maymun o'ynatyapmiz. Bizni odamlarimiz juda xursand. Sen xotirjam bo'l, zerikmaydi. san ozgina o'ylab bersang bo'ldi yana savolingni ber ho'p savolimni beray Sakik al bukhari e, ruscha nima nima qilyapti dedim chunki ruscha nimadan arabchasini arabchasini o'qib ber menga yo arabchasini hech kim tushunmaydiku bu yerda man tushuntirib beraman senga arabchasini oltmish birinchi yo endi nimada siz tushuntirib berishingiz xuddi bir onasi bola ey sen meni bolam yaxshi sen yaxshi aqllisan unday bo'lasan katta bo'lsang unday bo'lasan degan maqtaganday nima bo'ladida любой nima bo'ladi magazinga borsangiz yo nima bo'lsangiz любой <laughs> moshinani sotmoqchi bo'lgan odam ya moshinani yaxshi пробеги yo'q unday bunday deb kraskasi yo'q deb maqtab sotadi va moshin moshin eshit eshitsan mashinani minishni o'rganmasdan bozorda pishirib qo'yganmi sanga oldin o'rganmaysanmi moshina minishlikni biolog aka biolog aka endi sizdan o'rganishim kerak endi biologiya qarang san savol san savolga javob ber san arabchani bilmasdan turib qanaqasiga ruscha inglizcha tarjimani ko'tarib sahih al buxoriyga serga ishonaman e, istochniklarga ishonaman yo'q istochnik arabchasini o'qib ber menga arabchasini arabchasini o'qib ber siz unday olib qochmangda man olib qochayotganim yo'q nimaga ruslar ham nimaga ruslar ham hech kim o'qimaydi nimaga o'qimaydi biz o'qiymiz hamma musulmon arab tilini o'qishi shart emas yo'q hamma hamma shart emas lekin hamma shart emas hamma shart emas lekin hadislardagi ba'zi odamlarni boshini aylantirishi mumkin bo'lgan hadislarni arabchasini o'qishlikka majbur hatto mustashriqlar inglizlar hatto inglizlar qarang men aytaman siz aytasiz hatto inglizlar o'zim o'ylab hatto inglizlar ham hatto inglizlar ham qur'on va sunnatga bir ma'no aytmoqchi bo'lsa arab tilini o'rgandi hatto anglichlar o'rgandi men shu arab tili o'rgangan odamlarga ishonib aytyapman men tushunyapsizmi masalan mana shu ahli musulmonlar mana shu yerda o'tirgan sakson sakkizta odam sakson sakson oltita odam shu sizni gaplaringizni eshitib sizni anavi hadislarni nimalarni nima qilib ishonadi o'zlari o'qishni bilmaydi ko'plari arab tilini sizga ishonadi men ham ishonadigan odamlardan nima qilib anaqa qilyapman qarang men sizga ssilkasini tashlayman rasmlarni ham tashlaman oltmish birinchi глава поливание водой следов от мочи и в мечети. Хоп. Сообщается, что Аби Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал, как-то раз, когда один бедуин встал и принялся мочиться прямо в мечети, люди поднялись со своих мест, чтобы наброситься на него. Однако пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел им оставьте его и вылейте на его мочу ведро э, воды, ибо поистине посланы вы только что, только для того, чтобы облегчить, а не для того, чтобы создавать затруднения. bu birinchi ikki yuz yigirmanchi hadis sahih al buxoriy oltmish birinchi kitob ho'p oltmish birinchi glava ho'p ikkinchisi qarang ikki emas birdan o'tib ol birdan o'tib ol oldi nimasini o'qing birdan o'tib oldi nima nima muammo bor bu hadisda ha nima yo'q muammo yo'q men sizga savol bergan hozir uchta hadisni o'qiyman keyin savol beramanda ho'p qarang Сахих Аль-Бухари 229. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, обычно я смывала следы осквернения Джанаба с одежды пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. после чего он выходил на молитву, даже если его одежда не просыхала полностью. bu yerda nima deyapti oysha hazrati oliylari muhammad sallallohu alayhi vasallam nimaga chiqishdan masjidga chiqishdan oldin то есть э, сперма bo'lgan nimada yuvib даже yuvganda qurib qolmagandan o'zi qurimasdan ham borardi молитvaga ikkinchisi e, ikki yuz o'ttizinchi keyingi nima ikki yuz yigirma to'qqiz edi bu ikki yuz o'ttiz сообщается что сулейман ibn яссар сказал однажды я спросил у Аиши о семени то есть семень семень bu degani sperma degani попавший на одежду, и она сказала, обычно я смывала ее с одежды посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И он выходил на молитву, а на его одежде все еще были видны следы мытья. То есть yana qarang bu tugadi bu yana bitta hadis e, sahih tak tak tak ha sahih al buxoriy hadis ikki yuz oltmish sakkiz сообщается что катада сказал однажды анас да будет доволен им аллах рассказывал им в течение дня ночи да благословит его аллах и приветствует обходил всех своих жен а их было одиннадцать катада сказал я спросил анаса неужели такое было ему под стилу Анас ответил, мы часто говорили друг другу, что он был наделен силой 30 мужчин. То есть, beda nima deyapti anas aytib beryapti kuni bilan oqshom билан, o'n bitta xotini bilan birga bo'lib chiqqan deyapti передал катада о том что Анас рассказывал что их было 9, то есть to'qqizta edi ikkitasi esa bularni xurmi nima ha to'qqizta xotini bo'lgan qolgani nima bo'lgan deyapti nima bo'lgan deyapti uchinchisi uchinchisi qarang nima bo'lgan deyapti al buxoriy yetti ming bir что anas bin malik anas ibn Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, нередко заходил к Ум Харам бин Милхан, да будет доволен и Аллах, который была женой Убан Миссамита. Однажды пророк, да благословит его Аллах, приветствует. зашел к ней, и она накормила его. Потом начала искать шей у нее в голове. То есть, э, Сахих Аль-Бухари, Итминг, Бритминг, Кида, Намадиятте, э, Кил Датта Айол, Айоге Намакып, накормит кылды, да, опат попат бир, кейн, сочины, э, фитины излеп, фитины излешты бошлады, депты. Мухаммад Алейхи Вассалам. Шу, төртте хадис, мара, саволым. Шу, төртте хадис, shu hadislar bizga qanday o'rnak beradi mana hadislar qanday o'rnak beradi endi sanga sanga o'rnak sanga o'rnak bo'lmaydi chunki san hadis o'qiyotganing yo'q sanga maymunlar cho'chqalar cho'chqa tabiatlar tashlab bergan gapni tashlayapsan o'rtaga bu yerda hammasini o'zini ibratli bu siz tan olmayapsiz buni to'g'rimi tan olaman nega sanga tushuntirib beraman san tushunmaysan buni sanga kerak emasku san cho'chqadan paydo bo'lganingni tan olganingdan keyin e, qayerga chiqib ketasan yo'q qochib ketasan men nima qilyapsiz nima nima deyapsiz eshitib javobini eshitmayapsan savolimga javob bering qisqa javob bering qisqa qanaqasiga masalan to'rt to'rtta sahih buxoriyda kelgan har bittasiga yigirma betdan sharhi bor hadisni qisqa javob beraymi yo'q shu hadislar endi bu hadislarni o'qib ko'rsa odam qanaqa bo'lib ketadida любой odam nima qanaqa bo'lib ketadi yo'q u nima qanaqa o'rnak beradi bittasi aytyapti e, masjidga kelganda siyib chichib boshqa nimalarda ham qani qani nima qilib qani e, qani o'sha siydi degandan keyin chichdi degan gap qayerda bor hadisda yo endi boshqa hadislar borda shu bor al buxoriy muslimni hadislarida bor qayerda bor e, kuchuklar ham eshigi bo'lmagan kuchuklar siyib ketgan boshqa yo'q qayerda bor yo'q hasan gapni aylantirma hozir hadis haqida gapiryapsan siyib chichib ketdi deyapsan Katta bor. Hadisda Hosan o'qigan hadisda men keltirib berib shu joyni Mana aytyapti, один будин стал и принялся мочиться прямо в мечети, deyapti. Мочиться deyapti. Sen chichkanni o'zingdan qo'shding. Sen sen chichkanni o'zingdan qo'shding. O'zing chichib qo'yding hozir. Ha, o'zdan o'zi chichkanni qo'shib yuboribman, siyib yurgan ekan. Machitda siyib chiqib, Endi tan olding, to'g'rimi? Sen chichib qo'yganni sen sen chichib qo'yding bu yerda, to'g'rimi? <laughs> To'g'rimi? Sen chichding hozir. hadisda yo'q edi qo'yibman ha bo'ldi chichqoq endi sen chichqoqligini tan olding seni chichqoq deb chaqiramiz chichqoq eshit payg'ambar alayhissalotu vassalom eshit hadis yo'q keltir chichkanni masjidga birorta sahoba kirib chichkanini keltir hozir keltir sanga o'n yil e, e, muhlat o'n yilda ham topolmaysan Aziz yurtdoshlar, o'zingizlar ko'rdinglar va albatta erimasdan ikki og'iz fikringizni kommentariyga yozib qoldirdingiz degan umiddaman. Bu ateistlar oldin ham bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi va bu ularni dunyo qarashi, bular bilan sport qilib, bular bilan e, adibada aytishdi, to'g'risi menimcha hojati yo'q. Hamma o'zini qarichi bilan o'lchaydi. Sizlar bilan men Muhammad Jamadiyev bo'ldi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.